биздин редакцияга өзүн араван район жашоочусумун деп тааныштырган бир киши кирип келип мындан бир нече жыл өзү жашаган айылдагы бир адамдан жер тилкесин сатып алганын андан бери он жылга чукул убакыт өткөнүн алган жер тилкесине эки уулуна үй салып берип бирок акыркы учурда жерди саткан адам сотко арызданганын жана араван райондук соту доогердин тарабына чечим чыгарганын айтып райондук сот нааразычылыгы менен эмне кыларымды билбей соңку үмүт менен силерге келдим дейт ә, азыркы күндө алты уулум бир кызым бар bu olti o'g'limga uy solish maqsadida chek berib chek berilmay qolganda monitoriya bo'lib qolgandan yer sotib olganman ikki ming ikki ming o'n uchinchi yili yigirmanchi may oyida ermuhammedov xudoyberdi dan oltmish sotik yer sotib olyapman mana o'sha yigirmanchi may yigirmanchi may 2013 yili e, shu kelishimni tuzib e, gos notariusdan mana e, ermuhammedov xudoyberdi qo'l qo'yib o'tkazib beryotadi meni ayolimga tillaboy olmaxon mana meni ayolim bo'ldi endi undan keyinroq mana bu yerda tilxat beryotadi ermuhammedov xudoyberdi o'n to'rtinchi yili yigirmanchi yigirmanchi fevralda beryotadi ekan mana o'zi nima qilib e, shuncha tiyinda olganman e, ikki yuz sakson ming e, ikki yuz qirq ming so'mni olganman ikki yuz qirq mingini transformatsiyaga ishlatish baylanishida kechib jatam mani dilabay olmaxon ishiga jerini aylantiruvga ishlatsin deb mana yerda ermuhammed xudoyberdi mana qo'l qo'yyotadi mana ayolini familiyasini o'zi yozyotadi mana ayoliga qo'l qo'ydiryotadi shu narsalarni kanal kelishimni buzib yo'qqa chiqarib e, ermuhammedov xudoyberdi nimasiga tarafini nima qilib berdi bir taraflama qaradi mana bunday meni dokumentlarim bo'lsa-da, qarabay sud e, o'sha narsalarni chechib qo'ydi tilxatni sudga ko'rsatdim ey dedim sen noto'g'ri qilib qo'yding dedim mana uni ko'rib qo'y dedim desam mana nima deydi nima bo'libdir buning nima bo'libdir deydi Ana men aytdim ey sen dedim nima bo'libdir deysan mana davlatni nimasini Алсат сатып сен тана албайсың мынаны жоққа шығарып қойдың эми сен мына бір барақты дедім тана алайын десем бар бар қалаған жеріңге бар арыздан дейді сот айтты бұл сот айтып жатады ошо сот мына шу неме мына неме жамбулов нурбек деген бала екен министрлер кабинетінің 2022 жылдың 31 майындағы жылдын номер 291 токтому анда дал ушундай айыл чарба багытындагы жерлерге үй салып алган жарандардын маселесин чечүү үчүн жер мунапыс жүргүзүү боюнча жобо ишке кирген эле мына ушул жобонун негизинде тилебаев өз үлүш жерине салган күнөсканасы менен эки бөлмөлүү чакан үйү турган жерине жана сатып алган эки чегине кызыл китеп алмакчы болуп арван райондук кадастр кызматына барат ал жерде иштеген кызматкерлер тилебаевдин айтымы боюнча пара талап кылышкан биз азыр араван районунун чек абад айыл өкмөтүнүн пактачы айылындабыз пактачы айылындагы э, бул аксакал бахадыр аксакал салам алейкум алейкум жакшысызбы алейкум ассалам өзүнүн арыз муун айтып бир нече күн мурун биздин редакцияга кайрылдыңыз эле кайрылдым эле эми неме десе болот мына эки миң жыйырма биринчи жылы президентибизди af beriş kararı çıkandan keyin şu narsalar nime bolup kaldı. Hazır üçte çekim var eledi. Ekte bolalarga solgan sotib olgan yerimga ikkita uy soldim ulardan anan keyin mana teplitsam bor ular ulushimni boshidan teplitsa solganman berdida o'n beshinchi yili solganman buni shu bo'yidan men hozir yashab kelyapman bu yerda shu yerda bola chaqamdan dehqonchilik o'n chaqta odamga ish o'rnini ochganman endi xudo xohlasa shu yerda yashab kampirim bilan yashab shu yerda dehqonchilik qilyapmiz ha mana bir komnatli uyim mana shu yerda kampirim bilan yashayapman yashayapman keklar bilan mana shu yerda shu yerda mana kampirim ikkovimiz yashab shu yerda dehqonchilikni qilib o'tyapmiz hmm. yemi naryoqda katelnigim bor tuni bilan katelnikka o't yoqishga to'g'ri keladi anan e, haligi nima desa merada kunduzi issiqda ishda bo'lmay qoladi tuni ishlaymiz shuning uchun biz kampir ikkovimiz shu yerda bo'lib shu yerda ishlab shu yerda dehqonchilik qilib o'tyapmiz buni yog'ida bir ko'p bu yerda janagi teplitsangiz kunduz xona buyog'im teplitsam Ne Leam teplisi. Mına da dağı bir komnata mına. Yerda aşedime kılıp durup uruq uruqlar bir başqalar şey teplisi kerekli jabdılar şu yerda turat. Hmm. Oqat azıq şu yerda tamaq jasa beratiyen kampir menga çay payını başqani qılıp şu yerda nime qılıp berip turat. Hmm. Büyü var iken anan teplisanız var iken demek e, bu cerdi jara aytdı prezidentin jarlığına giret. Giret dep keçken. Ha keçken eledin. Anan keyin nime qilishib qo'yib turib keyin anan nimeler Э, yer э, gos go'sregistrdan ikki ayol kelishib ular nima qilish ko'rishib ketgandan keyin meni chiqirishib qoldi hmm. anan borsam e, registrida ikki ayol e, sizni uchta uchta chekingiz bor ekan e, ikki yuz mingdan olti yuz ming tiyin aqcha tayyorlang ana nima qilsada komissiyaga boshqa gap sizga решение chiqarib berishga boshqa dedi anan keyin men aytdim men kambag'alakli odamman uncha tiyinim yo'q e, mana prezidentdan bekor qilib berdi degan yerga qanday nima bo'ladi u bu desam e, hozir ham bardigi nima qilyapti mana aravonda bir sotigi bir millionga chiqib ketdi e, sizlarda nima mol qo'ydi sotib boshqa qilib kelyotadi ellar e, agar nima qilsa dedi kirib qoling bo'lsa dedi bizga baribir nima qilsa shart haligi kirgizmay qo'yaveramiz komissiyadan o'tmay qolaveradi anday qilishib qoldi hmm. men jaldirab yurib nima kishini mayli men besh so'm tiyin qilayinchi qurbim yetgancha ikki qo'yni sotib turib o'ttiz ming tiyin aqcha olib borib berdim berib e, nima shu sal nima qilib turib jangildan murdada anan chein qolganini olib kel ellik ming olib kel bir hozircha dedi anan men aytdim ellik ming qilib aytaman mana ikki qo'yni sotib mana o'n besh mingdan ikki qo'yni tiyinni olib keldim o'ttiz ming dedim o'ttiz ming so'm olib bordim o'ttiz ming olib borib berdim anan keyin anan keyin dag'i nima qilib turib ular telefon chalib ey bir nima qilsa bizga yetkiray biz nima qil jangilga kelam dedim kelib aytasan dedi anan iloji yo'q anan keyin nima qilib turib men kimga borishimni bilmadim nima qilishimni bilmay anan o'rgan odamlarga qayrildim anan qayrilib e, shunday bo'lyotadi desam anan yordam qilaylikchi shu oqsoqolga deb anan keyin ular qayrilib ular e, o'ttiz ming tiyin ақша berishib turib o'sha ikki ayolni berayotgan yerimda qarmashdi ishi suddavi boshqadavi bilmayman hozir no hozir kechayinda kelganda komissiyani ichida o'shalar dag'i kelishdi deng ishlayotar ekan qarmolgan odamlar ishlayapti qarmolgan odamlar ishlayotar ekan go'sht registrdagi ishlayotar ekan alikmatdagi ishlayotar ekan emi ularni men endi bilmayman kelgan kelishdan haligi nima qilib o'zlariga shunday e, nima qilib keldi yo bilmayman manani qo'shmaymiz endi bizni qarmatdi deb bizga haligi nima qilishga e, sizga o'chashyapti o'chashib o'chashib olib qilib o'tadi kelgandan haligi komissiyani raisi kim ekanini tanimadim men yo go'sht registr yo arxitektura начальники e, shu ekodan birida men tanimadim men birinchi ko'rib turishim болбайт бұл болбайт бұл неме екен котельник екен туда сюда дегендей ана жерде тұрып қалды анан мен айттым е қожайын дедім келеде мындай қылайын дедім алдын жүріп көргілечі дедім жашап атамыз бұл дедім көре тұрған болсақ үстіміздегі жылдың оныншы январында араван райондық кадастр қызматының екі қызматкері мұнапыс беру жөніндегі документтерді растау үшін төрт жүз елу мың сом сұрап аның отыз мыңын алып жатқан жерінен қармалған арадан 15 күнгө чукул убакыт өткөн соң ошол эле кармалган кызматкерлерди құрамына қамтыған комиссиялық топ Түлебаевдин үйүнө келишип башта болот мунапыска кирет деген жеринен талапка жооп бербейт мунапыска илишпейт деген тарезде жыйынтык чыгарып кетишкен көрүнүш боюнча чегобад айыл өкмөтүнүн башчысынан сураган учурда ал мындайча жооп берди мен кечээ сиз чалгандан кийин бул жака тактадым бахадыр деген неменин бул жеке жактан кудайбердиев кудайберди деген аксакалдан жер алган кудайберди деген аксакалдын жеке менчигинде турган жерди экөө мындай жеке жак менен эле сүйлөшүп алган ал жерде бул бахадыр деген жарандын эки калктуу емес ғой турак жайы бар бүгүнкү күндө сотто тургандыктан бул эми бир мыйзам боюнча азыр биз аныктаманы же бахадырга же кудайбергенге беришибиз керек да кудайберди аксакалга ошол соттон чыгылса анан ошонун негизинде соттун чечими менен биз ошо эки жүз токсон биринчи жоого ылайык ошол бирөөсүнө мыйзамдаштык бергенге милдеттүүбүз үчүнчү жер үчүнчү объектиси бул өзүнүн үзүлүш жерине Теплисе салган теплицанын жанында бир фактически комиссия менен дагы мен жеке айыл өкмөт башчысы катары дагы барып көргөнмүн эки комната временкасы бар ал эми жобого бүгүнкү жобонун эмесине жатат кириш керек бул кишинин айтуусу боюнча мен уже кадастр кызматкерлеринин акча сурап жатканы боюнча арызданып аларды карматканга чейин болот деп жаткан ал окуя болгондон кийин кечээ келип болбойт экен деп чечим чыгарып кетишти деп жатат да болмайды деген деп ким чечим шығарады <coughs> бул жерде айтып атат кадастр кызматкерлеринен келди дейт айыл өкмөттөн келди дейт жер адиси келди дейт дагы бир үч төрт мекемеден биригип комиссия келди деп атат ал эми мындай да токсон биринчи жобонун негизинде райондук комиссия түзүлгөн ушу мунапыс боюнча комиссия ал жерде мен кайсы комиссиянын кандай эме корутунду бергени бизден зависит этпейт да ар биринин оюн мен ачык айта албайм менин бүгүнкү мыйзам боюнча менин көргөнүмдө анықтағанбыз айырбасшыларменен ошол жергиликтүү тургундар менен анықтағанда бул баягы жобого ылайык эки миң жыйырманчы жылдын биринчи декабрына чейин ушундай захват деп эле коет эл захват болуп калган жер болсо жобого жатат менин билишимче бул кишиники менин өзүмдүн көз карашым жалпы комиссиянын атынан жооп бере албайм ал эмнеге жатыш керек кириш керек э ә? кириш керек Айлы өкмөт башчынын сөзі бойынша тилебаевдин жер тилкеси мунапыстын керек болған талаптарға жооп берет демек мұнапыс алышы керек Емі Те сөз башынан айтылған алды сатты бойынша айта тұрған учур келді. Ә, чегат айылынын түрк айылақты аксакал бул жер түрк айылына келдик эми бұл жердегі үй анан бул эки үй сизге караштуу болот да эки үй меники караштуу мына мынасы бирөөсү мынасы бирөөсү бу жерде бу жерде мен эки миң он үчүнчү жылы эрмухамедов кудайберди деген адамдан алтымыш сотый жер сатып алган элем ушул жер да мына жер ушул жер мына ушу жер ушул жерге мына мына үйдү чоң баламга үйдү он алтынчы жылы салганмын он алтынчы салып ilon жок чек жоктугунан bu yerga сатып алган жеримге салдым салып туруп анан э, баламды өткүздүм endi dag'i men bolalarim olti o'g'lim bir qizim bor bolalarimni dag'i uylashim kerak shunga uy tanqis bo'lgandan shu bolamni bu yerga chiqardim anan mana mana uyni o'n to'qqizinchi yil solganman o'n to'qqizinchi soldim e, bu bolam hozir choli kampir ekovi nimada rossiyada yurishadi ichkaridan aptekalarni bitiraylik tiyin ishlaylik deb yurishadi endi nima desa bo'ladi e, shu nimani e, mana ikki ming yigirma birinchi yili prezidentalik af qarori chiqqandan keyin nima uy solgan yashayotgan joylarga kitob jo'qlarga kitobni berilsin ruxsat berilsin deb qaror chiqargandan keyin shu qarorga kirgizganimdan ikki uyim mana shu birovsini nari yoqda ko'rib keldinglar paxtachilarni bu mana turk aylida endi bu nima desa bo'ladi hozir hozir shu kunda deng tiyin bermasang ish bitadi ekan sud birinchi sud aronda bo'ldi aronda sud bo'ldi meni tiyinim yo'q ekan ular pulga sotildi boshqa qildi bilmayman ular tarafini chiqarib berdi chechimni shunday nimalarimga qarabasdan qaramasdan mana bunday e, nimani davlatni kelishimga e, qarab kelishimga qarabasdan qaramasdan oldisoz kelishimga qarabasdan e, mana misol uchun meni agar qarzim bo'lsa mana yerda kelishimda jazo tela qarzi yo'q boshqa deb yo mana surokda beradi deb shuncha summani ol sotdi deb nima qilib qo'l qo'yib berilgan endi ularga qaravadi undan sidqari mana to'qqiz yil to'qqiz oy deganda shu narsalarni nima qilib turib braka chiqarib qo'ydi sud emi undan tiyini oldim boshqa qildim nima qiziqchilik bor uni o'zi biladi lekin bor bordig'imizga men emi uni apellyatsiya yozib turib o'sha obl sudga qayrildim hozir qayrildim xudo xohlasa dokumentlarim borda endi qachon nima qilishadi o'zlari bir kun chiqirib ketishadi endi men noroziman sudni nimasiga aravani sudinada nimaga desangiz bir yoqdan mana misol uchun to'g'iz yil to'g'iz oyni ichida meni agar qarzim bo'lsa u odam qo'yib qo'ymaydilar мен мысалы үшін мына үй салып баша қылып президент қарары шығып су шығарып баша қылып шындай шараиттар жараткандан кейін бұлар харакет қылып жатады бұл ақсақал өзінің болған шындығын айтып берді андан соң біз екінші тарапты іздеп бастадық алды сатты келісімдегі сатушы ермұхамедовқа байланыштық ассалаумағалейкум алейкум ассалам құдай берді аға қандай жақсысыз ба денсаулығыңыз жақсы ба рахмат яхшы хабар маалымат агенттигинен тынчыңызды алып атам ооба атым орозбек орозбек орозбек орозбек а кудай берди ооба бахадыр деген кишини тааныйсыз да кимди кудай тилебаев бахадыржан деген кишини тааныйсызбы ага тааныймын ошол киши менен соттошуп аткан экенсиз жер маселеси боюнча аксакал ага биз ошол кишинин арыздануусу боюнча келип съемка кылдык эле азыр чек абад айылындабыз аттам азыр мен чек абадтамын азыр жолугуп А? жолуга аласызбы биз менен мен карай ука А, менин адвокатым бар да ошол менен жадашо эмесмин мен могу бирөөлө хатмы дедим а, Advokatınız kardeşiyle Uğraz Bey'in ortayız. Uğraz Bey, çoğu bir alı Advokatınızın nomerin beresiz номерін. менен сүйлөшкүлө. Мен эч нерсе айтпайм деген Эрмухаммедов бизге жактоочусунун номерин жиберди. Биз адвокат мырза менен байланышкан учурда бул иш боюнча толук кандуу маалыматы жок экен. Ал соттық отурумда башка адвокат катышканын айтып тим болды. учурда бул иш боюнча тилебаев ош облустук сотуна кайрылган кандай болгон күндө да чындык жерде калбайт деп облустук соттун чечимин адилеттүү болуп ак чечим чыгарып берерин күтөт